En este documento tenemos una cita insertada en el texto. Lo que vamos a hacer es editar la cita de forma manual, no usando el botón Edit Citation o Edit Citation de Mendeley. Mendeley nos pregunta si queremos mantener la edición manual y hacemos clic en aceptar. Cuando ya tenemos la cita terminada, si nosotros queremos rehacer este último paso y volver a la cita formateada en Mendeley, hacemos clic en el botón Ando y de esa forma volvemos a tener nuestra cita formateada con Mendeley.